Baik, terima kasih. Hari ini saya buat simple je. Eh. So, um, okay, uh, saya ambil masa sekarang. Saya cerita pasal uh, apa tu, ulang kaji berkenaan dengan uh, negotiate. Eh? So, ada beberapa tips yang uh, penting untuk negotiator. Uh, macam kita ni, bila kita nak negotiate. So, selalunya negotiation ni berlaku Ah, bila negotiation ni berlaku selalunya waktu <clears throat> satu ialah bila kita nak negotiate dengan uh, dengan seller berkenaan dengan harga rumah betul tak okay. itu satu dan nombor dua apabila kita nak negotiate dengan uh, buyer bila buyer nak apa tu meletakkan uh, apa tu meletakkan tawaran dia eh dan nombor tiga eh, dan dan dan lagi satu yang penting tu kita punya commission <laughs> negotiate untuk commission biasa tak kita cakap 3% dia tak nak bagi 3% dia kata kenapa mahal sangat betul tak ah, so um, ini kita nak cuba negotiate and then lepas tu ini cuma permulaan sebab ilmu untuk negotiation ni uh, dia, dia sangat sangat luas dan sangat dalam <laughs> jadi um, kita tengok secara uh, apa tu uh, surface apa yang kita kena buat bila kita nak kita nak negotiation eh selepas eh sebelum dan semasa baik ayo you okay semua apa khabar semua boleh dengar hebat hebat hebat okay. hebat hebat hebat uh, so ke, kita orang kata uh, ah, rindu nak apa nak nak buat nak buat bersemuka kan bila buat online macam ni lah <laughs> nampak butang-butang eh kamera <laughs> semua tak on okey nombor satu Nombor satu yang selalu orang tak buat ialah pre-qualify you punya klien eh. Sebab uh, apa yang membezakan antara orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya ialah Orang yang berjaya ni dia tahu nak menilai uh, pelanggan dia Jadi dia tahu bila nak diserahkan masa dia kepada pelanggan tau Kalau sekiranya kita hanya mengambil uh, semua pelanggan yang inquire about kita punya property tanpa kita apa tu kalau kita study dulu kelayakan dia so and end up nanti kita akan buang buang masa lah eh kita akan buang masa so contohnya uh, bila kita orang inquire nak jual rumah ai nak beli rumah so kita semak dulu kelayakan dia dia ni mampu untuk buat pinjaman atau tidak and eh, kalau sekiranya dia kata dia cash buyer dan tanya duit tu dah ada ke tidak sebab saya dah banyak kali kena uh, orang yang tanya tu dia beli rumah sebab dia menanam impian. Sebab dia tak ada duit lagi tapi sebab dia kata duit insyaAllah nak dapat. Sebab dia kena part of kena Macau scam kan. Eh? Uh, so make sure tanya orang ni layak untuk buat pinjaman ataupun sekiranya dia, uh, dia ada tak uh, segala kos yang uh, dia tak sediakan segala kos yang terlibat untuk nak beli rumah ataupun tidak. Check. Uh, sebab bank bank macam uh, Coach Wan cakap kadang-kadang kasih 85% dia ada tak allocation untuk tu and segala duit-duit yang melibatkan legal stamp duty valuation semua kita kena jelaskan kat dia eh ini sebelum kita sebelum kita nak buat negotiation benda ni kita buat dulu sebab kalau sekiranya kita qualify awal-awal then kita tak akan hadapi kesukaran bila kita nak negotiation sebab everything kita dah set dia punya expectation awal-awal lagi sama juga untuk uh, seller so kita kena jelaskan dia apa yang uh, uh, apa kita punya kita punya fee dan apakah fee-fee yang dia bakal keluar buat calculation sekali uh, berapakah RPGT yang mungkin dia kena bayar okay? so itu nombor satu nombor dua ialah kita kena buat homework eh uh, apa yang dimasukkan dengan homework tu uh, Sebelum kita buat negotiation, kita kena pastikan kita tahu pasaran. okey? pasal rasa tempat tengok dia punya kondisi atau tanah rumah dia macam mana keadaan dia sebelum kita negotiate kita tengok dulu pasaran kita refer dengan tengok dulu dengan dia punya lepas tu kita refer balik dengan rumah hari ni anak saya <laughs> anak saya dia dia inspan PPIV kan ada belajar apa tu uh, apa uh, comparative method kan uh, exactly the same so you are the 5 transaction dengan subjek property you tengok daripada 5 transaction tu you evaluate dia punya size dia punya uh, location dia punya condition dia punya uh, apa tu dia punya shape of the property shape tanah dia kalau sekiranya tanah dia apa tu uh, empat segi trapezium triangle ataupun odd shape and then you kena check dia punya uh, dia punya apa dia punya uh, contour tengok dia punya tenure so benda-benda macam tu memainkan peranan jadi sebelum kita negotiate kita kena tengok kat situ dulu eh gunakan uh, kita punya pengetahuan yang ada untuk menilai berapakah square feet yang ada kat rumah tu and then berapakah harga yang pasaran yang boleh diterima sebelum kita membuat negotiation okay? jadi check dulu tengok dulu dia punya kerosakan yang mungkin akan berlaku pada uh, akan dikenakan uh, kepada buyer Ha, jadi tengok bumbung dia, keadaan bumbung, kemasan dalam dia, decoration, decoration dia. Uh, tekanan air especially kalau you beli uh, you beli apa tap, uh, work up work up punya uh, property tengok air dia air dia tekanan ada tak uh, kalau perlu bypass uh, kena check berapa harga nak bypass eh uh, aircon aircon dia macam mana uh, dia punya apa um, wiring dan sebagainya eh? So kalau especially kalau rumah yang lama benda ni penting eh. Uh, wiring kadang-kadang air dah masuk dekat kawasan wire and kalau kita ingat eh plumbing dengan wiring paling mahal sekali kalau nak betul. Nah. Ha? Ha, itu itu apa yang pengalaman saya eh. So you have to check sebab otherwise you, orang yang orang yang nak membeli tu dia tak nampak dia terima kita bulat-bulat and lepas tu kita nanti dia akan hadapi kesusahan. Tiga, kita kena nego dengan orang yang betul. Kita sebelum kita jumpa kita kena tanya dengan dia, orang tu. Adakah dia pembuat keputusan? So, jangan cerita dengan orang yang tidak ada uh, tidak ada apa? Maksudnya kalau sekiranya dia perlukan mak dia datang tengok rumah, mak dia punya input. Kena nego dengan mak dia sekali. Kalau bini dia perlu ada, kena tanya dia dulu. Sebab tu qualify dulu. Selain daripada encik, siapa lagi yang encik rasa penting? untuk Encik membuat keputusan. Perlukan input untuk buat keputusan. Jadi panggil dia sekali nego satu satu meja. Jangan dengan suami dia lepas tu suami dia bincang dengan isteri dia. Sebab nanti bila kita cerita pasal apa tu ah, ah, sampai-sampai uh, uh, kan uh, main game yang macam orang ni cakap apa sampai dia dia bisik kat telinga sampai ke belakang kan nanti cerita dia lain so better biar duduk and semua orang yang orang kata yang yang diperlukan untuk membuat keputusan ada kat situ. Sekali arung terus boleh buat. Eh? So jangan buat keputusan eh, buat negotiation dengan orang yang tak ada tak ada contohnya yang nak beli uh, kakak dia. Tapi adik dia yang datang tengok. Uh, jangan nego dengan dengan adik dia. Kat, panggil kakak dia sekali. Baru kita orang kata jimatkan masa lah. Eh. Sebab macam yang saya kata tu uh, orang yang terror ni orang yang pandai qualify uh, apa tu dia punya customer terus kita kena dengar secara aktif apa yang kita perlu lakukan bila kita dengar secara aktif ni kita nak tahu apa motivasi dia jadi bila kita dah tahu motivasi dia eh, dan kita boleh buat step selanjutnya maksudnya kita kena tanya guided question soalan-soalan yang terbuka kan ah, boleh saya tahu encik um, boleh apa yang menyebabkan cik nak beli rumah baru uh, kenapa cik pilih kawasan ni apa yang cik suka dengan kawasan ni kan um, bila dia cakap dia nak beli rumah 300,000 boleh saya tahu encik kenapa encik pilih range yang macam tu ha, berapa bilik yang encik perlukan kenapa encik perlukan jadi semua this guided question ni boleh memberi kita uh, satu uh, apa tu satu uh, weapon bila kita nak bercakap dengan dia nanti bila kita nak negotiate dengan dia nanti kita kena refresh kadang-kadang bila orang tengok banyak rumah dia tak dia sendiri tak tahu yang dia sendiri terlupa dengan apa yang dia nak awal-awal ah benda ni kita buat sebelum kita negotiate kan ah. so jangan buat spekulasi jangan cakap hmm dia ni ah, ah, apa tu sebab apa sebab apa sebab apa tanya betul-betul eh ah, so jangan buat sebarang spekulasi lah terhadap ah, pembeli tu kadang-kadang yang membeli tu pakai sok pendek pakai sok ah, sandal je kan tapi dia memang ada duit ah, kita tak tahu orang tu memang Memang dia suka pakai sok kan. Ah, <laughs> so, kita tak tahu kan uh. so just uh, tanya dulu eh uh, obviously you kena at least kena jawab ah tapi ada juga orang yang menipu eh menipu dia punya information so that one uh, you need to orang kata in due time eh bila you dah dah pandai dah lama sikit nanti you akan tahu orang ni boleh percaya atau tidak eh ada ketikanya memang ada problem ah. eh tapi kalau sekiranya kita tanya awal-awal maksudnya 80 90% tu kita dah boleh cover ah eh? jadi menyimatkan masa kita so tumpukan pada nilai so bila kita dah tahu apa kita dah buat open open ended question tu so kita dah tahu apa yang nilai tinggi pada dia jadi kita cari rumah yang memang nilai tinggi untuk dia jadi bila kita nak bagi apa tu bila kita nak tunjuk rumah bila kita nak negotiate senang sebab dia dah mempunyai nilai yang tinggi eh umpamanya kalau saya kata uh, you bila kita ambil contoh lah eh, katakan kalau sekiranya uh, paling sedap sekali orang kata kereta eh, orang selalu orang selalu uh, buat kereta kan so kalau sekiranya orang nak beli kereta um, uh, uh, BMW katakan kan so dia dah tahu tau range harga yang dekat dalam kepala dia sebab dia tahu apa yang datang dengan dengan dengan uh, kereta tu itu paling senang sebab you tengok langut logo dia tahu tapi kalau sekiranya uh, rumah you kena ad, beritahu dengan dia tau. Ha, ada ada orang dia suka alamat. So you kena beritahu, you ingatkan dia pasal harta mas. Kadang-kadang orang dia dia orang kata uh, orang kata unjointed kan. Dia tak dia tak sing. Dia nak minta dia dia dia tercompare dengan segambut. Segambut eh, apa? Hamat hatamas dengan segambut sebelah ya. Eh? Tapi dia dia punya dia punya harga range different. Kan? uh, mungkin dia share postcode yang sama kan ataupun mongkiara dengan serambut beza dia mungkin postcode sama tapi dia punya uh, apa tu harga berbeza so kita kena kenalkan dia ni hatamas yang belah sana serambut lah. kadang-kadang dia bukan tengok dengan kita je dia kena dia tengok dengan orang lain jadi senang sikit eh so tengok eh ini art of negotiation ni eh. tak semestinya masa kita nak cakap dengan orang tu kita kena dapat ready eh macam negotiation ni macam show time ah. Negotiation ni waktu kita nak shine. Eh, macam mana kalau you nak <laughs> kenal eh, saya rasa ramai boleh ni. Kalau you nak terkenal orang tu dia terror ke tidak, tengok masa dia buat negotiation. Masa dia nego tu, ah, kita tengok macam mana dia ni sama ada dia apa tu Kevin Spacey ke ataupun dia Great B punya apa, ah, pelakon lah macam tu. Tumpukan kepada nilai eh. Ah, so kita nak tekan hot button so that dia tahu yang rumah mana yang dia nak tu adakah dia menepati apa yang dia mahukan dan yang keenam make sure dia win-win ataupun no deal ha, kalau sekiranya si kita sebagai seorang pundi tanah kita kena pastikan uh, apa tu uh, pembeli dengan pe, pem, penjual lah especially pem, penjual tu kita uh, kita kita melakukan tugas kita dengan fiduciary duty uh, yang jelas Eh? Maksudnya kita tak boleh sebabkan nak memikirkan kita punya komisen menyebabkan uh, uh, owner tidak apa ataupun seller tidak uh, rasa rasa macam di apa tu di uh, taken advantage of lah kadang-kadang uh, ada seller tu memang desperate nak jual kan uh, so disebabkan kita kita nak nak nak apa nak commission ataupun nak extra apa hadiah kan <clears throat> ada profit yang secret profit jadi kita menyebabkan orang rugi so don't do like that kalau tak ada win-win kita apa tu um, kata uh, no deal okay ingat pembeli bakal uh, ah, memberi kadang-kadang pembeli dengan penjual ni dia bakal memberi dia akan bagi projek benda yang lebih besar eh uh, ini benda ini menarik juga kan sebab macam ada kawan kita kan dia dia dia terlepas satu deal dia terlepas satu deal tapi sebab dia ni agaknya hati budi dia baik orang yang apa tu orang pembeli tu bagi dia nak beli lagi deal yang lebih besar <laughs> kan ha, so kita nantikan lah hopefully benda tu jadi kenyataan lah eh Okay last minute sentiasa ready untuk menolak eh kalau sekiranya ada ketika yang owner tidak tidak dapat uh, appreciate kita punya uh, service menyebabkan kita terperangkap dengan owner ataupun seller kita tolak I just cakap sebab tu bila cakap buat presentation cik uh, after presentation ni ada beberapa kemungkinan kan antaranya ialah saya decided untuk tak nak uh, marketkan encik punya property sebab kadang-kadang orang dia macam uh, dia dia sombong kan jadi kita boleh decide lah untuk tak nak marketkan eh. Okay, yang terakhir sekali sentiasa akhiri dengan senyum. Macam saya kata tu eh. So, bahawa kita melakukan uh, hubungan bisnes dan bukan personal. Kalau orang menolak kita tu bukan maksudnya personal. Akhiri dengan good mood, positif and apa tu moga-moga dengan kita apa tu bersikap positif tu akan kita akan diberi dengan uh, deal yang lebih lumayan. Baik. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Genap 15 minit. So, saya serahkan kembali kepada kita punya MC.